franchement, je vais rester pour cette semaine sur une image abominable qui montre euh, à quoi nous sommes à quoi nous sommes rendus dorénavant dans, cette civilisation absolument écœurante du chacun pour soi et de, la consommation de tout, y compris des autres. C'est cette euh, scène abominable euh, à Venise où un pauvre gars est en train de se noyer et où vous avez là une collection d'abrutis dont le premier souci est de le filmer pour avoir quelque chose à montrer aux copains. Hein. Euh, ou de se moquer de lui, ou de l'insulter pour finir cette mémoire. Voilà, voilà le, monde dans lequel on est, ça se passe à Venise, qui est un endroit pas seulement euh, réputé parce qu'on vieillit célébrer euh, ses amours depuis bien longtemps, mais Venise est historiquement un des lieux de naissance du capitalisme en Europe, parce que c'est là que se faisait le commerce, et en tout cas l'un des lieux des, premières mondialisations, parce qu'il y en a eu plusieurs, hein faut pas croire qu'aujourd'hui c'est tout nouveau la mondialisation. Non, ça a, toujours existé sous des formes différentes. Mais à l'époque, euh, eh ben, ça a été le lieu de la banque, du grand commerce, et c'était déjà un lieu euh, où le, capitalisme était chez lui, avec euh, le sang qu'il trimballe derrière lui, les exploitations et les misères. Et là, la misère, elle est venue à domicile sous sa forme la, plus abjecte. Vraiment, ça sert le cœur. Et, ça invite quand même chacun d'entre nous un peu à réfléchir, hein, et puis à, faire un peu la leçon autour de soi, à dire il y a des limites quand même au voyeurisme. Euh, et euh, le premier devoir à l'égard de quelqu'un qui est en difficulté, c'est pas de le filmer ou de faire des commentaires, euh, mais d'agir pour venir à sa rescousse. Et ce qui est vrai pour un homme qui se noie dans un canal à Venise est vrai pour des peuples entiers qui sont en train euh, d'être détruits, soit par la guerre, soit par les famines, soit par le changement climatique. C'est vrai pour les gens qui dorment par terre autour de nous et cette masse de pauvres euh, qui se cachent dans notre pays pour essayer de, de garder pour euh, eux-mêmes la bonne image et l'idée de la dignité qu'ils se font en permanence. Donc d'accord, en quelque sorte, essayons de vivre ce qui s'est passé à Venise comme une allégorie de notre incroyable capacité à nous divertir de tout ou à nous divertir pendant que d'autres souffrent euh, et de passer à côté de cet euh, aspect de la réalité partout, partout.